продължаваме по темата за документите и правната страна относно собствеността на автомобила при покупката му втора ръка. В първата част говорихме за нормалното протичане на една сделка за покупко-продажба. Има обаче и доста варианти за неприятни изненади и въпросът е какво може да направим, за да ги избегнем. Тук ще предложим няколко неща, и няма да използвам думата, които задължително трябва да направим. Защото всяка една проверка изисква отделено време и макар и минимални, все пак допълнителни разходи. Вие си преценете сами доколко сте склонни да отделите тези ресурси. И бъдете сигурни, че дори и да ги направите, всички проверки винаги има известен процент нещо да остане скрито. Имайте в предвид, че тези проверки са публично достъпни за всеки един гражданин. Тоест, ако отидете в съответната институция, било то КАТ а, или Централен регистр на особените залози в Агенция по вписванията, администраторите са длъжни да ви обслужат подобаващо, а не ви правят услуга. И така, ще си говорим за три неща. Първо, проверка по ЕГН и трите имена на собственика на автомобила в така наречения централен регистр на особените залози. Това е проверка за вече регистриран автомобил в България. В случай, че собственика на автомобила го е дал като обезпечение в замяна на отпускане на заем от финансова институция. Тук собственика продължава да си е собственик, има си голям талон, всички документи. Просто, ако спре да обслужва заема към финансовата институция, тя от своя страна ще потърси автомобила, предложен за обезпечение, който може вече да е ваша собственост, да сте изповядали сделката пред нотариус. Всичко останало нотариуса не е длъжен и не само, че не е длъжен, категорично не прави проверка за наложен такъв особен залог. Ако попаднете в подобен сценарий, гарантирам ви няма да ви е приятно. Тази проверка отнема няколко дни до седмица. Прави се, както казахме, в агенция по вписванията, в централен регистр на особените залози. Трябват ви трите имена и ЕГН на собственика на автомобил, който сте решили да си закупите. До тук добре. Автомобилът вече е проверен в за наложен особен залог в Цероз и няма тежести. Какво друго можем да направим? Второто и третото нещо. Силно ви препоръчвам да запишете регистрационния номер на автомобила, това е второто, както и рамата на автомобила или така наречения ВИН номер. Това е третото нещо. След това да направите справка в КАТ. Преди да пристъпите към изповядване на сделката пред нотариус, по регистрационния номер, второто нещо, може да направим справка в КАТ дали има запор върху автомобила от съдя изпълнител. Навярно сте чували, да речем, за бизнесмен с фирма и има задължения към банки и други фирми и в резултат челна среща с и частен съдебен изпълнител, който обявява на търк имуществото на фирмата и дори личната собственост на физическото лице, носещо материална отговорност в съответната фирма. Е да речем, че избраният от нас автомобил – е именно запориран от съдя изпълнител. Купуваме този автомобил, без да сме направили съответната проверка по регистрационен номер в КАТ, имаме си договор за покупко-продажба от нотариус. След това в 14-дневен срок сме длъжни да отидем в КАТ и да регистрираме автомобила на наше име. Добре. Но върху автомобила се оказва, че има запор. Съответно, няма да може да регистрирам автомобила в споменатия срок, ако запора не падне. И ще дължим глоба за това. Но и по-важното е, независимо от договора за покупко-продажба, не може да продадем автомобила. И попадаме в една изключително завъртява и сложна ситуация. Затова направете тази проверка по регистрационен номер в КАТ. Предварително и така и така ще ходим до КАТ. Оставя и третото нещо. Направете проверка и по номер на рамата, вин номер. Това се заплаща и въжи особено за автомобилите нов нос, които още не са регистрирани в България. Но нашия съвет е и за такива, които са регистрирани в България, възможно е да е извършено престъпление, някакъв род с харесани от нас автомобил, да речем, <laughs> примерно в Гърция, и Автомобила се издира от Интерпол, но все още не е засечен. Купуваме го, без да подозираме нищо, караме си автомобила, докато в един ден отиваме на почивка, примерно в някаква съседна държава, оказва се, че автомобила се издирва, конфискува се и ние звъним от границата приятел да идва да помага да ни върне. Да, да се върнем и на автомобила, който още не е регистриран в България, така наречения нов нос. Няма да захващаме тази тема в, в това видео, тъй като е доста обширна и има много вариации. Но проверката по рама в Кат е нещо, което препоръчваме да направите преди да купите такава кола. Това беше и всичко от нас в това видео. С пожелания за успех и късмет и до нови срещи!